शहडोल की कलेक्टर अनुभा श्रीवास्तव इन दिनों फिर से विवादों के घेरे में हैं अनुभा श्रीवास्तव के बारे में यह कहा जाता है कि विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने व्हाट्सएप पर एक मैसेज दिया था अपने डिप्टी कलेक्टर को जिसमें उन्होंने यह कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कांग्रेस हार जाएगी यह पूरा मामला बाहर आने पर काफ़ी हल्ला मचा था और इसके बाद अब गणतंत्र दिवस पर कलेक्टर अनुभा श्रीवास्तव एक ऐसी साड़ी पहन कर आई जिसमें कमल के फूल बने हुए थे कलेक्टर साहिबा की यह साड़ी जिस पर कमल के फूल बने थे कांग्रेसियों को रास नहीं आई उन्होंने फिर से इस मामले को उठाया और यह कहा कि इस साड़ी की शिकायत वे मुख्यमंत्री कमलनाथ से करेंगे कुल मिलाकर अनुभा श्रीवास्तव के बारे में यह कहा जा रहा है